Soc la responsable del casal infantil i, i gòtic d'aquí del Pati Llimona. Porto molts anys, molts, <laughs> més de 10 anys, exactament no me'n recordo quants. Els professionals que estem darrere portem molts anys dissenyant el, i millorant els, els recursos i de més la, les joguines i llavors això es nota, no? es nota a l'hora de ser un espai atractiu, educatiu i, i que, que al final faci les funcions educatives que nosaltres volem. Som un equip que sempre anem a més, i això també eh, jo crec que s'ha notat i s'està notant en, en el projecte en si. No? És un projecte que, que ha crescut amb nosaltres i és un projecte que ens agrada, un projecte que, que estem orgullosos d'on l'hem fet arribar i, bueno, i tot el que queda encara, no? que cap aquí hauríem de, de tendir, no? que a ser molt més propers, a que la gent ens conegui, a que la gent ens, ens tingui com a referents i que sigui el, el centre cívic del seu barri. No? I és un barri que, que, que s'està morint, que últimament, els últims anys, nosaltres com a casal infantil que treballem amb un 100% de famílies d'aquí del barri, hem notat que, que baixa, o sigui, ha baixat molt a eh, les famílies que viuen, o sigui, marxen moltes famílies. Jo crec que aquí potser els centres cívics haurien d'aconseguir fer més barri i, i aconseguir enfortir una mica tot, tot el lligam de, associatiu no, que hi ha.